Українці всього світу, вас 65 мільйонів. Ті, хто в останні дні став українцем за покликом духу і совісті, вас сотні мільйонів. 5 та 6 березня виходьте на площі всіх міст світу і вимагайте в урядів закрити небо над вашою батьківщиною. Бо у вас хочуть відібрати батьківщину.